These. conduz pela vida, curou minhas feridas e me deu sua paz. Adorai a Deus, adorai a Deus, adorai a Deus, o nosso Cristo. Deus, adorai é a Deus, o nosso Criador. Adorai é a Deus. Deus, o nosso Criador. Adorai a Deus. Jesus Cristo que me salvou. Adorai a Deus, adorai a Deus, adorai a Deus, o nosso Criador. nosso